Astăzi este despre a profita. În dicționar este a folosi ocazia. Și sunt câțiva copii la grădiniță care mi-au spus astăzi că își doresc să fie mari, pentru că atunci când vor fi mari, ei vor fi mai fericiți. Și sunt și câțiva oameni care mi-au spus că își doresc să fie copii, pentru că uh, atunci când au fost copii, au fost mai fericiți. Și mă gândesc că noi nu știm să profităm uh, cu adevărat de momentul respectiv și de vârsta respectivă. Și nu numai de asta, nu știm să profităm câteodată de ocaziile care ne trec uh, uh, prin viață. Și vreau să te pun pe gânduri, să te gândești de ce nu profiți tu acum de toate șansele tale. Uh, cred că în România verbul ăsta ar trebui să iasă din sertarul cu energie negativă și chiar dacă ți se spune că ești profitor, să simți o mândrie, nu o vinovăție. Tu ce părere ai? Ceau!